It's اي اي اي لا توجد لا توجد شحنات. إلى اللقاء. عدد من الأعداء في A. أحدهم في A. Kill. سوي oh, A. Kill. Kill. تبقت ثلاثون ثانية سقطت لسبايك في سي أحتاج علاجا سأعالجك أحتاج علاجا تبقت عشر ثوان تبقى عدو واحد يصيبهم الضعف سبايك في سي لأجلك هناك تبقى عدو واحد دير بيزو بونبونسي هو كل ما يفصل بيننا وبين تحقيق النصر أحتاج إلى دعم ايه جميعا أحب الدمار الذي تجلبينه يا حاول إبقاءه أيحتاج شيئا اتفقنا؟ If anybody needs I can buy Sky? No Not a free gun, you know, it's free No No I'll have max credits, that's the way still عليهم التوقف عن المحاولة. I don't believe in my own. عدو واحد سقطت السبايك في اي سأعالجكم يا رفاق رصدت السبايك في اي تعالوا للعلاج لا مزيد من العلاج تبقت ثلاثون ثانية يا للروعة كم هذا ممتع هناك من يشتريه شكرا Thanks. Use it wisely. أرشدينا إلى الطريق يا سكاي Sage garage. You're as well. أقمت الجدار. Reina is on your right, I think. سبايك في الوسط رصدت سبايك في الوسط آخر لاعب باق تبقت ثلاثون ثانية زرعت لسبايك اللي سيكون خلفهم هناك من يشتري هذه؟ سيج الرجل العدو في الوسط إيميل It's me, Sage. في الرأس هيا إلى التراب آخر لاعب باق لسبايك في سي تريدونني جادا لكم هذا Buna. Хавай. А, айтатын It's بالارتجاج ظلال متحركة سأعالجكم يا رفاق ظلال متحركة ستبدأ المطاردة عطلوا لسبايك تبقى عدو واحد آخر لاعب باق أداء رائع ها قد عدنا إلى القتال وأنا لا أشعر بالتعب ماذا عنكم؟ اي اي اي اي Guys, A, A is plan. سقطت السبايك في A. آخر لاعب باق. زرعت السبايك. ذلك الأوغاد بأن يتقدموا ولو خطوة واحدة Holy shit. لدينا حذارني الآن آخر لاعب باقي I am bad, I am bad, sorry, sorry. because I'm over 18, so I think I'm not a girl anymore. You know? سأريكم كيف يفعلها الزعيم. أنشأت الحاجز. Sage, revive. لاعب باق oh, لم تتعطل أي من معداتي بعد. Yeah. هل لا نحتفل بذلك؟ オッケーオッケー。

طبقة ثانية زرعت السبايك آخر جولة قبل التبديل هل أحصل على دعم؟ لا توفر أي شيء إنها آخر فرصة لاستخدام معداتنا هل أحصل على دعم؟ Okay guys, we, we win, okay? Yeah, if you step it up, we will. Okay, okay, okay. We are not. Could you wall up A maybe. A short. Where? There. Yes. Of course. Say that to me. says Phoenix, don't push, please. Okay. سقط الهدف. Good job. Just nice. انتهى المزاح. سأقضي عليك. آخر لاعب باق قنبلة ستنفجر ميان أغبياء تبديل الجبهات وأيقنوا أنني أقف إلى جانبكم أعيد التلقيم Where we go? I think we are going to see, but I'll go mid garage. Okay. But go with spikes. Okay, okay. العدو أعيد تلقيم I can't say It's just not your angle, she's standing like in the middle of her sight. حتى أعميهم قبل الهجوم كان وقت استخدام أصدقائي هنا Sage? Sage, please. Yes? I need you. <laughs> Thank you. Okay. Left side, watch out. upstairs I سقطت السبايك في A Come on. You know where she is. أعيد التلقيم. ظلال متحركة. Kick up spike and plant. تبقت 30 ثانية. السبايك بحوزتي. Please, don't hug her. Au camp hell. Don't push, don't push. No. Good job. أن بإمكانك قتلي. سوف أجعلهم يتذكرون إنهم مجرد بشر. أعيد تلقيم أطلقت الصقر تم نشر الساتر أطلقت الصقر وقت الاستسلام Try to plan. Oh shit, sorry. Spike في A. Take spike, take spike. despite the سقطت السبايك في A تبقت 30 ثانية سقطت رينا There's tweet. You gotta hurry up. Go for the kill quick. She's underneath you, go. Go. Nice. كانت تلك أشعر بشيء ما هناك. لا يمكنني وصف شعوري. هل أحصل على دعم؟ مثلنا ولكنهم مختلفون. شكرا. Thank you.

Group C, group. Meals, thank you. Let someone go to the garage. Perfect. Wall like that. Don't push, come, come. Don't push, just hold your angles. Just hold it. It's finished or no? Oh, now we got it. عدو واحد اوكي جاب فلنتحرك كوحدة واحدة مفهوم؟ لا يظن أحدكم أنه بطل فيفسد الأمور Let's go, let's go. I don't know. That's a very oh. nice place. Okay, um, I don't know. Go. Oh, eight more. Let's get out. أصيب بالارتجاج. ستبدأ المطاردة. أطلقت الصقر. سقط واحد. Rotate, rotate pushing A, they will think we're still out. plan, plan, plan. Yeah, I am planning. Wall something up, okay. not the other way. Right. Good. Ah, it's okay. It's fine. Raise is low. Many التالي؟ تبقى عدو واحد. Okay, thank you. Oh, he's mid. Nice. nice. I can buy anyone. Phoenix, I'll buy you. Phoenix, let me buy you. Nah, I'm max, it's a waste. Thank you. <laughs> Thank you. Where we go? We go in. Okay. it's good. And you go make like four kills and I'll get last Four kills? Let's go. Oh shit. Be I'm good for kills. تفهم فينيكس زون سقطت السبايك في اي فينيكس لو معي هنا تبقى عدو واحد Good job. Go I have a sniper, I think. Good job. ارفع رأسك نحن فالورانت نحن مقاتلون سأحتاج أحتاج أحدكم شيئا Let's go. Guys, now I'm gonna kill four, five people. I, oh, uh, five? yeah. I sniper. Yeah. I'm pro sniper. Black Ops 2. Un kill, pa, pa, Je les baisse tous. Understand? Ah no. Look, look, look. One kill. حذار الآن أعيد التلقيم أوكي إيه؟ <laughs> I'm sorry, I didn't see. Away. <laughs> <sighs> قنبلة لا أستطيع الانتظار فلنبدأ الآن هل أحصل على دعم؟ أهناك من يشتري هذه؟ يمكنكم مساعدتي؟ أهناك من يشتري هذه؟ شكرا جزيلا أعيد التلقيم Alright, if took him to the garage, maybe? ظلال متحركة ظلال متحركة I'm gonna get your ass over here. No, go see. protect me. تبقى عدو واحد. زرعت Good job. أنشأت الحاجز. Nice, you hold there, I'll help this way. No, no, no, no. Oh, left, left, left. Like that? Nice. Good shot. Yes, yes, yes, yes, yes. one shoot, one shoot. You can kill. I can buy Phoenix, and you can buy maybe abilities and stuff. I am full. أستطيع الشراء. أهناك من يشتري هذا؟ شكرا. Thank you. Let's try again. <laughs> this time you're gonna do it. Yeah, yeah, for sure. Yeah, yeah, yeah. This time. You know what? No if problem. Ace is round, we'll get my Snapchat <laughs> uh, I have a girlfriend. Ah, shit. I could have tried. Oh, okay. but, yeah, I, I understand. I don't. so you want to ace? <laughs> sure. لأجلك إلى الجحيم ستبدأ المطاردة don't go A. Hey, uh, bad, bad, hey, bad. Come, come, come. See. We'll listen to the expert. we'll <laughs> go let's else. go, let's go. Come, come. No problem. Win uh, easy. Oh fuck! Behind, behind. He's uh, on the right. Bench. Right, right, right, right, right, right. Yes. Oh. انتهيت I understand how انطلاق سأعالجكم يا رفاق Guys, come here. هناك رصد عدو في A تبقى عدو واحد عملتهم doing five kills, guys. Go, go. Minus 40. Just wait, just wait. No one should die. <laughs> and we got it. Nice. Okay, let's go. Now five kills. Mm-hmm. Come see, see, it's easy win. Okay, you go get five kills and I'll plan it. Deal? Okay, yes, yes, come. One shot. Si, si. on left on left one people ظلال متحركة ابحث عنهم on left on oh, open, open, on left left yes yes yes here left I'm gonna plan. انتهى النزاع سأقضي عليك لا مجال للهرب نايس دونت كيل تبقى عدو واحد مثالي نقطة الفوز Alright, let's get it. hub. Let's go, let's go, let's go. Easy dub. Давай, давай. I'm not a Russian, sorry. Oh, you, you have a Polish accent, you know. So you're French, right, Sage? I'm, no. I'm Serbian, sorry. Where are you from? From Serbia. Ah, okay. It's same left side. I prefer I prefer CSGO. Yeah, I don't. I prefer League of Legends. CSGO, I have uh, many kills, you know. There's a few I got it. What? Oh yeah. تبقى عدو واحد. She see, watch out. Nice. Nice. Yes, yes, yes.